aja yang di video kali ini saya akan jalan-jalan di sungai guys oke okay, guys kalian harus nonton video misalnya habis oke okay, let's go teman saya lagi pasang pantun oke okay. sekarang kita mau pasang kancing oh no oh. tempatnya kayak ekstrim guys Sampai di tempatnya sangat ekstrim guys keren bisa lihat wow tempatnya sangat ekstrim guys ada ya. cara-cara untuk turun guys ini caranya, oh no eh ganyan siya Okay guys, dia mau kasih tanda tangan guys. Tapi orang bisa tahu kalau kita ada di sini Tempat yang asing. Tempat ujung. LA singkatan dari Lardi oke okay guys kita lanjut lagi oh oke okay guys ini video part 2 saya beberapa hari lalu saya juga pernah buat vlog di sungai guys jadi kalian lihat part 2 nya ini guys oke okay? jangan lupa like comment and subscribe guys sekarang kita mau istirahat dulu guys habis itu kita lanjut lagi pasang tangki oke okay? Oh. Eh, eh, eh. Aduh nanti guys ini ya. ini udah monster ada, monster ada. sini lagi satu. Jangan gigit, sini gigit. Sedekat satu. Hmm. Belum, jangan sentuh, jangan kamera. Next kamera. Mana? Dia yang tangkap ini. Mantap, guys. Hmm. Uh. Guys, kita monster, guys. Pengen. Oh, mantap oh. Ostras, oh, Mantap, guys. Itu satu lagi. Bisa, bisa sini. Bisa pegang. Bisa pegang. Pegang ini. Tapi kan Ini ada lagi. Ini itu. kan oh. Mantap, guys. Aduh. Dapat gigit ya oh, mantap emang ini aslinya oke okay. bonre dibuka saya lagi, tinggal ini. Ya. ih monster oke aku tangkap satu itu satu itu satu mantap guys eh, tuh kabur kaburkan kalau bisa ada lagi iyo yang tinggal bangatnya ekstrim guys teman saya lagi mendarat dari bawah langsung ya langsung tak lepas push ya mantap guys ini berhasil guys awas sini sapi hati kok buang di anu ya yang sini ini hehehe kita lepas bye bye tuh oke guys berhasil apa sih apa tuh tunggu sampai yuk tuh kita let's go iya tuh udah tertinggalan air ini banyak udang sini guys Oke ini udah ke udang loh, lah. Udang guys. Udang. Oke. Oke. Tuh lihat yang basah ada udang ini. Oke itu udang. Saya belum mencari apa ikan ini besar tuh besar boleh ini ya ada dua ya Udah, guys. Udah, Udah, guys. dapat ya. Tuh, jangan lupa like dan subscribe guys. Terus dapat markas udang guys mereka kekeringan satu lagi ya tempat lagi satu yang atas aduh aduh dia lolos guys aduh eh. eh. Tuh, tuh. Tuh sana masih banyak Ini kayaknya banyak udang sini. Kita makan udang. Tadi itu tinggal. Gimana? Udah pernah apa Jadi saya kabur. Lang tidak Mana itu guys? Ini dia. Dapat. Mantap guys. Boleh komen subscribe guys. you. kain kalau urat ka ano nanatuo guys ada ular guys oh kalkapudan guys oke okay. satu jangan lupa like dan subscribe guys Booster guys Booster Jangan lupa like and subscribe ya guys Jangan lupa komen juga guys Mantap Oke okay. guys, sekarang kita mau cuci udang dulu. Terus kita masak buat makan malam guys. Ini hasil tangkapan kita malam ini guys. oke okay. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. bay teman eh cuma motor suara kayak tempat dia Sama pemirah itu? Ini udang ini habis disiapin ke cabal tidak memang udang merah itu udang merah besar besar guys lingkungan <laughs> Harap gitu. buset. Kopi baru di disambit lagi ini kau apa ini? sebenarnya dua dua loyang ya. Oh, gitu? gitu. Buat potong itu sebelah. Eh, ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke eh. Oke. Okay. Yan, tidak melangkah-langkah. Pas mo na. So. Is Pas. Sabi na lang. Okay, mantap. Oke kita lanjut sekarang kita mau masak oke sekarang kita mau masak dulu oke selanjutnya kita mau masak tanpa alat tanah. koki tradisional Master Chef ok xíu nih nih kayak gondoro ikut oh sama saja hmm sama saja udah mau balik ya udah sih Ustaz Hah? Ini kecil lagi Eh Itu itu ya? Atas Hmm. Iya. Okay. Karat. Ngerti? Hah? sasa? Tawar. Hmm. Mandi, mandi, mandi. kita bawa keluar bawa dalam buat bumbu kai pasan mau makan dulu oke okay. sampai ketemu besok pagi oke okay? bye kita bangun sekarang sudah pukul 6.00 guys kita mau lanjut lagi kita mau lanjut lagi jalan-jalan guys oke kita lanjut bersihin kode itu kabur bos ke hujan Mana kau sebab ini jangan lupa like comment and subscribe ya guys sidat keren mantap huh. mantap guys ya. pada yang mau itu apa ya mantap abang ram ya mantap bro bye bye oke okay. jangan lupa like comment share and subscribe ya guys tungku talino mah nongko dari tiap baku baku anit seperti tiap anu Aduh. Ya, jumpa lagi dari sini. Mas Ari deh. Oke guys, từ số 3 nuôi từ đàn không tuh ibu bangga, kan apa tuh fry mulut ikan mana mantap fry tunduk-tunduk ya di atas yuk mantap jangan lupa like comment and subscribe ya guys mantap oke jangan lupa like comment di bawah share and subscribe ya guys oke keren mantap guys thanks for watching my video kalau kalian suka jangan lupa kalian klik tombol like comment share dan subscribe ya guys oke okay? bye